Hola qué tal amigos de World Warcraft, este es nuestro segundo video tutorial y hoy les vamos a enseñar cómo farmear las bolsitas sin tener que comprarlas en el Action House, así para ahorrarnos oro. Este, aquí nos encontramos en Onixia, vean dónde estamos, mapa de Uswell Smash en Kalimdor Este es una raid de lead skin de nivel 80. Entramos. Aquí nuestro amigo Rodrigo nos va a ayudar a matar a Onitia, ya que soy nivel 85. Y puede que no lo mate. Sí, dale, dale. En cuanto tú me digas, Dani. Sí, dale, Coco. Vean lo fácil que es matarlo. Si ahí viene un 90. Que la parte donde vuela es un poquito más molesta. está por bajar. Para los que nunca habían venido va a ser fila en esta última fase, pero no va a bajar mucho ya que... No estoy super lag. ¿Cómo dices? Estoy bien la. Ah, todavía no lo estás pegando. No hay drama. Tenemos nuestros archivitos. Buenos drops para transmutar. No está la bolsa, ¿ya viste? La bolsita de 22 espacios. y una bolsa con gemas que valen como 15 dólares. No me acuerdo nivel 80. Y eso es todo por en esta fase. Continuamos con la segunda. Nos encontramos en la segunda parte de nuestro video tutorial en la guardia de Armageddon. Este, este, nos encontramos en Oklahoma en Halfa, en Península. Aquí es Oakland. Y aquí nos saltará una bolsita de 20 espacios. No es mucho, pero está fácil la distancia, relativamente muy fácil. Y a mí como no me gusta gastar en nada, pues nos encontramos acá farmeando. Ponte a matar, papi. Ay, güey, güey, estaba viendo las bolsas. Go, go, go, baby. Ah, mierda, mierda, <laughs> me trolean. Órale, puto. Sorry, sorry, sin groserías. Es un calaverita, pero... Sí, sí. Ahí está el boss. si lo atacan se dejan venir todos, ¿sabes? Es importante matarlos, si no te van a estar haciendo el fear a cada rato. Se mueven rapidísimo. <clears throat> Órale, güey. Tenemos nuestro siguiente achievement. y nuestro querido Lord. Basura. Más basura. Me cayó la bolsa. <laughs> ¿Cuál bolsa? Pues la que tira. Sí, pero ya no te la vuelvo a lotear si ya la tienes. No, si la tira, pero me dice que ya no puedo llevar más de eso. Oh, Tenemos nuestra segunda bolsita.